irakasle eskolako erugarra mailako ikasle gara, eta bide honen bidez gure bizipenak kontatu nahi dizkizu. Gure esirako ideia magisteritza apaintzea zen, hau eskola batean bihurtzea, aurreko itxura ez gustatzen. Kartelak egiten hasi ginen, magisteritza karteles betez eta jendearen errakzioak ikusi eta behatzeko. Ondoren, deko magis besteekin harremanak garatzeko, besteak hobeto ezagutzeko eta elkarlana zer den jakiteko, Aitzaki bat bakarrik zela ikusi genuen. Oso harrigarria izan zen guretzat jende askoren erantzunak eta proposamena jasotzea. Horrek, gu bezala magisteritzako hainbat aspekturekin adosetzeu dela esan nahi zuelako. Javi Antzinak, unilko espazio nomada eta ilusionista sozialen kolektiboko kideak asko lagundu gintuen. Azkenean magisteritzan beste giro bat sortzea lortu genuen, provokazio eta beste pertsonarekiko harremanen bidez. Gure parte hartzea Zabaldu joan zen, eta ezin miendeko magisera bakarrik mugatu, beste proiektuetan eta gelako erabakietan implikatu ginen ere. Zuek ere ikasle bezala gustatzen ez zaizuen aldatzeko aukera duzu, gogoratu, ez bakarrik, talde handi bagara.